In an age in which it is imperative to reduce tensions and promote the concept of one human family, itse a re fitlha mo kaong o thotse ke tswang botsago ngwanaka o dula kae buleta pele e ntshwere ke le mang e la ntshwara dintong mo ya ntsha seeta ga ke seke le atametse go potlela koloing yane go tlo ipata ka dishopo ke mo ile kene mone ya nlatlhafatshe maka mataka kgatsa ka ba ka go potlela ka